Pago tridec. Passis unu plena monato, cae la vivo alcutimigis alla tro disoligio, la urbo estas pli cae pli silentema, cae fascina facte a parte en la tiel nomata rugia quartalo. Cio estas uno e la plei mal nova i quartalo e la urbo, sed pro la tuta caoso oni ne povas facile giui la architecturon tie. Do, ni profitu pri la opportunoi rigardi la realon ali maniere pro la tro disoligio kai malcovri aspecto in deniai ciutagajoi qui estas eh, anta unia e oculo e au sub nia naso kai normale ni ne vidas ni ne perceptas ilin. Char tio facte, fin fine, changas nian mond perspectivon. Mi conscias che mi estas changigianta multe persone per tio. tio estas nevitibla, temas pri adaptigio, Cai anco pri la besono senti sin adaptigio, viva. Do, ni besonas ne nur plu vivi, sed vivi. Bon arrestu con ni, cai sequu la mediton. Dankon. Saluton, cae bon venon al nia nova Zamenhof medito. <clears throat> Odio, mi volas legi ion uh, ah, quae shainas esti tute bagatella in la vercaro de Zamenhof. Temas pri post stampo sendita el 1901 al dana esperantisto, quion mi trovis, e pagio 522 Cara signoro, scribas Zamenhof, la du exempleroi de no cent naudec mi sendis al vi. La nomo de Shaco estas König, Regio, Dame, Damo, Leufer, Curiero, Springer, Cevalo, Turm, Turo, Bauer, Soldato, Schach, Shako, au Schach, Rochiren, Rock, rochi au rocadi mat mato au mat do temas pri respondo pri la nomo de la de la de la elemento i en en shakludi, uh, en la shakludado. kai do eh, mi volas rimarki du aferoin con vi uno che anta la estigio la lingua comitato kai poste de la lingua della accademia de esperanto Zamenhof devis respondi al cio ciu ne ciu ciu detaloi esti sur sur lia shultroi kai tio dev, devis esti vere tre temporaba tasco la dua fero pli nuanza estas la parenteso inter uh, ad do rochi aurocadi kai shainas ke jam en 1901 la uso de ad e estis si omete a uh, ni diru ma pli ofta memoru ke en la unua iaro de la dudeca iarcento esis la granda shangio de la esperantistaro ec de la rus linguanoi a la frans linguanoi kiel cefa lingvo gruppo malantau la esperanto parolanto No, tio esas uh, detalo, facte. Ciu bagatela, eble. Sed mi... mi pensas che chiam Zamenhof parola spri la necesso kai opportuno resti sur la grava e affero della vivo tamen en la ciu tagaja sperto li ancao ne povis eviti respondi al multa i detalo e eble al ne ti el gravai aferoi. Sed eble chak ludo estas tre grava. Do, ni kun meditu pri tio. Do, hodio estas uh, vendredo, kaj do mi bon deziras albi vi felician semain finon. Dankon pro vi atento, gis morgau, kaj kiel ciam, antauen, sen fine.